Eh, ajaran ni Nabi tak ngajar ni. Ha ni salah. Salah lek kita teng-teng. Sebab apa? Sebab kita tak ngaji. Tapi kalaulah kita ngaji, kita dengar, kita baca, kita usaha nak cari, cerak dia ketemu. Sebab semua ajaran ada di dalam Islam, Nabi sapa, Nabi royak belako dah. Sempurna molek dah. Bok prong duduk di kita, عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصد ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ۖ وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ayat 5 ayat 85 sampai 87 suratul qasas alhamdulillah Allah Taala firman di dalam ayat ni janji kepada nabi janji berita gembira dan royak hubungnya dengan nabi dan umat dia akan kembali ke rahmatullah sebagai apa sebagai beri um, beri apa alamat-alamat katanya dah Islam akan sempurna yang Allah Taala waktu turun Quran sikit-sikit sikit-sikit tak lama hai nabi mung akan kembali semula kepada kepada rahmatullah mung akan kembali ke rahmatullah maknanya akan mati ada sebahagia tafsir katanya mung akan klik semula ke tempat lahir mung. Iaitunya daripada mung lahir di Mekah hijrah pergi ke Madinah. Lepas tu akan klik semula ke Mekah. Akan pergi buka setapana semula negeri Mekah. Ini adalah maksud yang dikehendaki di dalam ayat 85 la radduka ila ma'ad cuba kita tengok maksud dia dah. sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepada kamu kepadamu mengamal dan menyampaikan Al-Quran wahai Muhammad sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai dengar sekali gue rasa tak tak faham tapi maksudnya Allah Ta'ala royak kepada Nabi Hei Muhammad Aku beri Quran kepadamu sedikit demi sedikit Daripada awal surah Awal ayat Iqra' bismi rabbikan ladhi khalaq nah habis dah Quran Yang aku beri kepadamu Maka Allah tu lah Yang akan mengembalikan Mu hei Muhammad Ke tempat asal Itulah ulama ada sedikit perselisihan eh, maknanya pendapat ada. la radduka ila makkata kama akhrajaka kama akhrajaka minha ibnu abbas riwayat katanya Allah akan kembalikan engkau ke Mekah semula seperti mana Allah mengeluarkan engkau darinya. Ha, tu gitulah. Soal lagi iaitu nya ila ma'ad wa huwa yaumal qiyamah akan kembalikan engkau ke hari kiamat maknanya akan matimu mu akan duduk di dalam kuburmu akan bakit dan akan klik fayasaluhu amma star'ahu min a'ba'in nubuwah maka Allah Ta'ala akan tanya tanya Nabi hubungi dengan dia ada sapa ajaran kepada umat dia hei Muhammad mu sapa ada lagi ajaran kepada umatmu padahal tak ada kena tanya pun Tuhan lebih tahu dah tapi Allah ada dia akan tanya juga setiap orang rasul siapa ada lagi ajaran kepada umat dan kaum maka Nabi Muhammad SAW pun akan jawab ya hey Nabi aku sudah siapa dah ajaran kepada umat kerana itulah kita sebagai umat ni tak boleh nak pergi ang, ah, nak pergi dakwa katanya eh ajaran ah, ni Nabi tak ngajar ni. Ha ni salah. Salah lik kita teng-teng. Sebab apa? Sebab kita tak ngaji. Tapi kalaulah kita ngaji, kita dengar, kita baca, kita usaha nak cari, cerak dia ketemu. Sebab semua ajaran ada di dalam Islam, Nabi sapa, Nabi royak belako dah. Sempurna molek dah. Bok prong duduk di kita. atulah ha, Dalam nota kaki 1334 Setelah Allah Ta'ala menceritakan perihal Nabi Musa AS. Tengok ni, yom. Cium. Ayat belum pada ni. Sebab kisah Nabi Musa panjang eh. Dalam, dalam suratul Qasas ni. Dengan Fir'aun. Dan perihal korun yang zalim dan sombong takabur. Serta balas seburuk yang telah menimpa golongnya yang mendurhaka. Maka suratul Qasas ini disudahi dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam yang juga telah menerima pertentangan dari kaumnya. Cik nak? Orang-orang musyrikin Mekah lawan Nabi tak berhenti-henti. Hamak nak bunuh dan sebagainya. Siapa di Madinah? Puak munafik pula. Jadi seteru tak serupa di antara seteru Mekah dengan seteru Madinah. Patu seteru Madinah ni ia ya lebih ke apa? Itipun daripada seteru Mekah lagi sebab dia helai rata dia pakat-pakat nak ambil ke apa semua samun hadu ada di keliling Mekah keliling Madinah nak mari kaji Nabi ni puak munafik sebab apa sebab dia duduk di dalam kelambu duduk dalam kelum Islam dia tahu belaka kan klun wai Nabi dia buat gapo Nabi percum gapo Nabi goto Nabi ni ha ni nak ayat katanya dua gergasi yang ada pada zaman itu gergasi musyrikin dan gergasi munafiqin. Alhamdulillah. Semasa baginda keluar berhijrah ke Madinah, ke Madinah Al-Munawwarah. Dalam keadaan Abime. Turunlah ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya untuk memberi semangat kepadanya dengan menegaskan bahawa Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran kepada baginda dan mewajibkan baginda dan umatnya membaca. Menyampaikan dan mengamalkan kandungan Al-Quran yang mulia itu sudah tentu akhirnya akan menjayakan baginda mengalahkan pihak lawannya. Hani dah semangat eh? semangat kepada nabi. Dah tubik dalam keadaan apa? Tubik dalam dalam keadaan kecup hati. Eh aku kena tubik tepat aku lahir. Cuba kita gambar. Saya biasa saya baca dah sebenarnya ayat ini kepada kita. Hurai dah. Tapi hurai sekali lagi. Cuba kita gambar katanya tempat kita lahir, kita mengaji, kita besar, kita duk bersaing. Latih-latih orang mak kita tu tubik. Kita kena hijrah pergi duduk di tempat lain walaupun negeri yang maju sekali pun tapi hati orang ni dia duk ingat tempat dia lahir, tempat dia duk main masa budak-budak. Tempat dia besar. Dia berasa nak kelik semua. Eh, duk ingatnya umur. Walaupun umur dia gobek-gobek tapi dia ingat sama. Ha, Ini tabiat manusia. Dia lahir mana, besar mana, dia berasa nak klik situ. Walaupun situ tu bukan umuh dia dah. Umuh dia orang ramak habis dah. Tapi dia ingat lagi, boleh duduk rayak sejarah. Oh, situ, situ, situ dan sebagainya. Masya Allah. Nah. Akhirnya, sudah tentu akhirnya akan menjayakan baginda mengalahkan pihak lawainya dan mengembalikannya ke negerinya sendiri. Iaitunya, tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan mendapat kemenangan yang besar. Inilah Nabi dakwah kerja Islam dengan semangat Allah Taala nunlang. Duk wis semangat kepada Nabi. Pas kita kerja Islam pun lagu tu juga. Tak ada kira siapa kerja Islam pasai mana. Nok kepada semangat yang orang tolong duk daya, duk royak, duk orang kalau dia nak muai dia panggil duk merai. Perair-perair itu maknanya air dah tu ha duduk gosok apa ambil air jiwu. beru beru beru bru bru bru, bru nak wis semangat sebab tu orang-orang ha duk gocoh atas steak. Bila pak yuk masya-Allah. Orang hak jadi pilihan dia tu. Ha duk royak agak ke dia. Ha musapa agak tu muak agak tu. Ha tentu nak wis jadi semangat kepada orang ha duk kerja Islam pun lagu tu lah. Nak kepada orang wi kam lancai. Alhamdulillah Katakanlah kepada kaum yang menentangmu Qul Suruh Nabi sebut Rabbi a'lamu man ja'abil huda ha, Tengok lagu mana tu Tuhanku amat mengetahui akan sesiapa Siapa yang membawa hidayah pertunjuk Dan siapa pula yang berada dalam kesesatan yang nyata Maknanya, hei kaum aku. Kalau dia aku duduk sapa dah ajarin, siya mana, siya mana. Aku tak ada duk paksa puak mong masuk Islam. Ha gitu. Tak ada duk paksa. Tak ada duk royak katanya mong kena ikut aku semata. Tak. Royak benda kebenaran. Nak turut, turut. Tak si turut pun tak ada gapa. Ha tu gitu. Kita hijau Islam pun lagu tu lah walaupun letih tak orang lelah secara mana orang jadi orang ngajar pendakwah cikgu ustaz babo, tok guru semua kena sabar lepas tu kena ngajar orang okay? jangan duk marah kok orang okay? jangan duk kata kok orang okay? Yang kata huduh tu lah maksudnya. Duk maki kok orang dan sebagainya. Benar-benar pasal ini benar tak molek belakang. Tapi kita rakyat Uto nak tarik orang royak molek. Orang nak terima tak saya terima. Hak tu serah pada Allah. Kita siapa dah ajaran? Royak dah. Patu teknik taktik ngajar dia dia bukan super semua. Orang tu ngajar pasal itu, orang ni ngajar pasal ini. Pasal dalam maksud katanya nak gi kepada tujuan matlamat hak tu law belaka tapi witi ngajar tu dia tak super. Nak wis super belaka, nak wis super ngajar ceramah belaka. Tak mungkin sama sekali. Baca kitab sosok, bukan kena doa akak sorok. Kita pun tahu belakang. Kalau saya tak layak pun kita tahu. Bukan katanya, bawa mari pak, baca ayat pak tu kena akak sorok lalu. Gerang, gerang, gerang, gerang. Tak. Layak, layak, layak. Kadang-kadang orang boleh hidayah, boleh berubah dalam hidup. Dengan kita lemah-lemuk, layak sosok, sosok. Tak mesti katanya kena duduk lahong. Supaya duduk lahong atau wetih. Orang duk perasai dan go to go ni go tu. Hak pesan weti perasai, perasai lagi. Hak ceramah. Khutbah dan sebagainya. Ya cara ya tak serupa belakang. Khutbah pesan itu. Ngajar pesan ini. Baca Quran pesan ini. Ngajar Quran alih botol dan ajar cara baca tak mesti kena kak suara. Gitu. Gamalah katanya benar-benar pesan ini adanya witi masing-masing. Alhamdulillah siapa yang nak jalan hak serupa dengan nabi maka dia kena ngaji cara nabi ngajar nabi dakwah saya bisa mudah-mudahan eh hak ni sebagai ayat we jadi panjang nabi apabila dia berkhutbah ihmarrat aynahu wartafa'at aswatuh mata nabi ni kelihatan nampak merah dan tingginya suara berarti katanya nabi apabila dia berkhutbah dia bersungguh ha tengok pas tak molek eh? bukan tak molek dah maknanya tak sesuai eh khutbah ni supaya duk duk ulik orang tidur alhamdulillah wahai saudara yang dikasihi sekalian bertakwalah kepada Allah lepas tu suara aku ha pula bawa molek tekah tu orang nak tidur tengah-tengah hari tengah hari ni orang mengatau ha gitu khutbah dia kena dia jadi semangat nampak katanya hebat sebab tu Nabi dia pergi apa? dia pergi tukar pergi-pergi tukar ni nampak katanya hebat kan? tapi seramuh bui ucap pe duduk atas kisi lagi nak pergi tukar lah apa ya? tak ada nak katok ke tak ada, nak, nak, nak, nak tunjuk ke hebat ke apa satu nak ayat katanya cara dia tak super teknik taktik, ngajar kera'ah sepanjang saya duduk ayat sana ni kita duduk dalam halakah tak ada kena doa akak sorok dah ngajar bismillahirrahmanirrahim baca lepas tu orang yang baca tak tak kena jangan kita duduk pergi dia sangat jangan duduk kemah sangat peluk apa ni lepas-lepas kata lepas tu kita kobek ki kau ki barulah ia pun berasa semangat dia tahu katanya dia baca tak ada belah mana juga tapi apabila orang ngajar tu pandai teknik ngajar Alhamdulillah dia berasa semangat. Oh, cikgu ngajar aku, ustaz ngajar aku, sedap weh. Satulah getulah cara dia dan sebagainya. Ni jadi panjang sikit dah royak. Ha ha pasal ni. Sebenarnya kita tahu belakang dah. Lagi kita pergi ayat lagi. Ayat 80 ni. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab. Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah berharap supaya kitab Al-Quran ini diturunkan kepadamu. Allah tengok ia nak sama dengan ayat di akhir-akhir surah Sad. Hampir-hampir nak supon. Nabi sendiri tak ada fikir sikit habuk. Katanya Kro'el nak turun kepada dia. Cuma ada alamat-alamat masa budak-budak lagi. Katanya dia akan jadi seorang Nabi. Tapi dia sendiri, Nabi Nabi Muhammad sendiri SAW, dia sendiri tak ada dia harap katanya, oh boleh jadi nabi ni. Qur'an Tuhan awak turun sikit sikit sikit sikit. Dak. Bila siapa dia umur 40? Dia pun berasa katanya, "Eh, lama dia dia tengok Sangko Mekah." tuan. Sangko Mekah teruk nah. Tawah telanjir waktu malam-malam. Pas cuba kita gambar katanya, "Siapa cukup tempat yang paling cuci bersih hak Nabi Ibrahim bina dulu penuh dengan tokong orang tawah ni waktu malam-malam waktu bi, apa ni boleh gelak tak ada bi, tak ada boleh Masya Allah ngap siu ngap tepuk tangi ngap telanye pas cuba kita gambar katanya kalau dia orang duk buat maksiat dalam dalam kampung kita dalam ampe kita saya bisa tu Orang duk buak buak buak buak buak orang hati bersih dia berasa lagu mana? Orang hok cuci-cuci otak dia bila dia tengok lu teruknya. Ada berlaku pada zaman itu minum arak berjudi berzina jual tubuh. Semua tak kong, go tu go ni go tu go ni. Sebab tu nabi dia berasa nak apa? Kalau dia bahasa Sia panggil plik tua wiwe. Gi duduk sore bukan nabi duk gitapo dak atas bukit. Nabi yo bosan duk tengok keadaan Mekah. Eh, aku nak buat lagu mana? Ha, Itu dah sebab jadinya Allah tak ada hatta malaikat Jibra'i mari baca Quran kepada dia daripada awal ikhra' siapa ko? Nabi mati. Makan masanya 22 tahun lebih. Nabi tak ada harap sikit habuk katanya Quran ni Tuhan awak turun kepada dia. Tapi apa? Illa rahmatan min rabbik. Allah. tetapi ia diturunkan kepadamu hanyalah sebagai rahmat dari Tuhanmu saya nak kiyah daripada rahmatan min rabbik iaitu supaya kita kita boleh jadi orang pahal agama reti agama sampai hari ini ni oh kena syukur benar kepada Allah taala sungguh katanya kita terima kasih dah kepada mak pak kita atuk nenek kita Allah taala belaka ni takdir Go tu, go ni, go tu, go ni. Tapi kita kena syukur. Mujur. Allah beri hidayah, petunjuk, buka pintu hati kita. Boleh kenal Islam, boleh amal dengan Islam. Allah. Allah jadi denyuk hati kita, suih hati kita. Berasa nak ngaji. Berasa nak pergi sejik. Ha, saya misal mudah-mudahan nak pergi gambar tu. Berasa nak ngaji, nak dengar, nak tiktam Orang ngajar dan sebagainya. Hak dulu-dulu, hak lepas-lepas mari dah. Hak pasal duduk dalam jahiliyah, Duduk tak tahu gapo, Bahasa nak tahu ke habis dah. Tak, gitu dah. Gitu bahasa. Tak saya belakang dah. Bila kita kena dah hidayah. Dia geti Quran, geti sunnah Nabi. Bahasa nak duduk dalam rabob Islam. Tak boleh tengok. Orang-orang hak pasal duduk tak tahu gapo, Kita berasa cemar, berasa tak kenal. Eh, buat apa lah, tak semayah. Buat apa lah, tak mengaji. Sebab apa lah, mu tak erti ugamu. Ha ni tengok ni. Orang dia, dia duduk dalam rabuk. Dia berasa, tak kena benar orang tak duduk dalam rabuk. Maka, saya seru ni, diri saya sendiri dan semua ikhwah, akhwat, Marilah kita duduk atas hidayah. Duduk dalam hidayah. Hidayah, hidayah maknanya petunjuk. Tangnam yang Allah Ta'ala bagi kepada setiap orang yang orang tu kehendak. Ada tu sebab boleh dia nak dapat hidayah dan sebagainya. Lepas tu Nabi SAW, dia boleh terima hidayah daripada Allah Ta'ala melalui Malaikat Jibra'il. Malaikat Jibra'il lah. Mari duk wayak, duk safa, duk, duk bari, duk jadi sain kepada Nabi SAW. Oleh itu, ha ni, tu hebsel. Pesel ni, bukan pesel kepada Nabi sore tak. Tapi pesel kepada umat. Gapa tu? wa fala takunanna zahiran lil kafirin saya apabila baca ayat ni, eh, tak tahu kata, nak hurai lagu mana. Takut keretup dengan apa? Witi ciwit kita yang hidup gelomok dengan orang-orang yang bukan Islam. Gapo Nabi itu hebsen ni? Oleh itu janganlah engkau menjadi penyokong bagi orang-orang kafir. Pak kita nak hurai lagu mana? Maknanya suku kurangnya ya ada radab dia kita nak kenal dengan orang kafir tak apa nak saing tak ada apa, tapi jangan ambil orang kafir buh dalam perut kita ha ni tak leh ham dit kan orang Islam dasar dia dasar yang betul dan benar saing dan kenal adalah tujuan nak dakwah nak wayak Islam nak jadi siapanya go kita pau kita tapi kalulah duduk dengan orang kafe saing dengan kafe siapa kau kita ambil orang kafe bubuh di dalam hati kita dan kita jadi penolong pembantu kafe la ilaha illallah tak tahu nak oiak bunuh dah akidah orang Islam pak kalau kita buat soalan Kita maaf eh masa panjang dah ni nak oiak katanya kita orang Islam kalau sekiranya Tengok kepada ayat tu hai rakyat katanya mung he Muhammad jangan jadi penolong pembantu bagi orang-orang kafir. Nabi mana nak jadi sokong orang kafir? Dak tu hai tak ada nak rakyat kepada nabi ni hak sebenarnya. Nak rakyat kepada umat. Tino jatuh tak ada kira. Kena masuk belakang ni dalam ayat ni katanya mung jangan jadi pembantu penyokong siapa kau mung walak kepada orang kafir. Tak pandai ada tu saya nak nak hurai lebih pada tu. Walak-walak artinya patuh. Patuh sungguh. Kepada orang kafir. Tu cek katanya orang itu adalah akidah yang rusak. Walaupun ngaji ah, bak akidah. Siapa kau buih mulut. Tapi rusak dah cara hidup dia. Pasal saya tak tahu nak hurai lagu mana lebih dari ni. Orang hok pandai-pandai bijak-bijak. Tolong hurai wo jadi captain kepada umat Islam kita katanya ambil ayat ni wo jadi kemah kong di dalam cara hidup. Lepas tu, sah lagi. Walaupun saya baca dah saat ni dah. InsyaAllah kita baca esok. Wala takunanna minal musyrikin. Ni, ayat 87. Jangan, hei hey Muhammad, masuk di dalam golongan orang musyrikin. Pah Nabi mana nak masuk duduk di dalam kumpulan orang musyrikin? Tapi Allah Ta'ala rayak kepada Nabi, nak rayak kepada umat. Hei Muhammad, muntulah rayak kepada umatmu. Jangan syirik sebab tu orang syirik kadi kalau kira perahan syirik ada lah tu kadi orang-orang syirik insyaAllah kita pergi habis esok dah ada lagi dua ayat akhir di dalam suratul qasas yang menjadi sebagai apa sipu bak akidah untuk jadikan sebagai cara hidup kita yang betul yang benar insyaAllah kita apabila reti Quran sungguh cara hidup kita di atas muka dunia betul sungguh gitulah wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh